All right. Tervetuloa vaan niin, kaikille niin, panelisteille, että ihan positiivista, että tekijänoikeusasiat herättävät näin laajaa ja syvää kiinnostusta kansanriveissä. Yleisömeri on huima. Ää, mutta tästä huolimatta, niin eikö ne tapauksessa ihan mielenkiintoinen keskustelu aikaiseksi. Tosin ajattelin, että välttämättä ei tosiaan kannata ehkä hirveän tiukasti rajata keskustelua tekijänoikeudellisiin kysymyksiin, vaan ehkä myös laajentaa vähän muihin läheisiin aihepiireihin. Mutta tota, joka tapauksessa niin ihan alkuun ottaa ensin sellaisen nopean noin kahden minuutin esittelykierroksen kahden minuutin puheenvuoron esittelykierroksen, niin saataisiin ensimmäinen 10 minuutin sprintti läpi. Eli jos vaikka lähdetään liikkeelle tästä näin raivasta. Okei, eli <clears throat> Ville Lehtola äh, Espoosta kaupunginvaltuutettu äh, on sosiaali- ja terveysvaltuutettu jäsenen ollut tässä ottanut osaa tähän aborttikeskusteluun. Äh, Olen töissä Aalto-yliopistossa tutkijatohtorina tällä hetkellä muutama IT-yritysponnistus taustalla. Kuinka laajasti pitäisi kertoa? asioista. Mulle tämä tekijänoikeuskeskustelu, mitä tässä nyt ollaan harrastamassa, niin mä lähden ehkä siihen sellaisesta lähtökohdasta, että ää, tässä nyt on ää, näissä tekijänoikeusasioissa, niin pelkästään eilen täällä Facebook-ryhmässä, joka perustettiin, niin tuli niin paljon hyviä sellaisia yksittäisiä kohtia, missä ikään kuin sellainen käytännön ja, ja, ja sitten nämä juridiset toimintamallit eroaa. Ja, ja tavallaan siinä, niin kuin, jos lähdetään miettimään tätä tekijänoikeusasiaa niin lähtökohdista, niin ikään kuin pitäisi lähteä siitä, että kartoitetaan ne perustarpeet ja, ja tota, lähtökohdat, että, että mihin me halutaan tällaista tekijänoikeutta. Tekijänoikeus on pelkästään vaan tällainen yhteiskunnan tarjoama suoja yksilölle ja, ja yksilön ää, ideoille ja tekeleille ja tavallaan, että mikä on se nykytarve ja, ja mille tarpeelle tämä nykyinen järjestelmä on aikanaan perustettu. Että tavallaan sen eron kartoittaminen ja, ja siitä lähtevä ikään kuin sellainen ää, rakentaminen, niin, niin tota, se on ehkä mitä mä haluaisin ja, ja odotan tältä paneelilta. Hmm. Mä oon tosiaan Vilja Tamminen. Mä tota, olen tai tykkään käyttää itsestäni titteliä kirjoittaja. Mä oon arvailtani graafinen suunnittelija ja myös muuta suunnittelutyötä, mutta se on ikään kuin se, jossa on profiloitunut eniten ja tavallaan mun henkilökohtainen suhde tekijänoikeuksiin on tullut just sen kautta. Eli, eli tämmöiset mahdollisuudet uusia käyttää esimerkiksi vanhaa historiallista kuvamateriaalia, kun tehdään uusia teoksia, jotka saattavat olla historiallisluontoisia tuota, olemukseltaan, mutta näissä törmää hyvin helposti siihen, että, että ennen 1900-lukua tuota, lehtien valokuvien tai maalausten käyttö on, on hyvin rajallista, mikä on sääli, koska kukaan ei näitä enää hyödynnä kaupallisesti. Mun oma, oma niin kun, muutosehdotus tekijänoikeuslainsäädäntöön on tämmöinen, että ei-kilpailevat tuotteet, niin niiden ei pitäisi olla tavallaan sen kielon kohteena. Eli on aivan selvää, että, että, että jos, jos Disney julkaisee elokuvan ja minä niin kun myyn sitä tuolla jossain toreilla ilman, että mä maksan sitä Disneylle mitään, niin silloinhan mä myyn ihan niin kuin yksi yhteen samaa tuotetta. Mutta sen sijaan, jos mä pilkonkin tämän Disney-elokuvan niin Kuolleen sekunnin pätkiksi, sekoitan ne sekaisin ja teen musiikkia sillä, niin silloin mun mielestä se ei millään tavalla enää kilpaile sen alkuperäisen teoksen kanssa, jolloin taiteilijalla pitäisi olla oikeus käyttää tätä materiaalia täysin miten haluaa, kunhan se ei, se ei voida mitenkään tulkita kilpailemaan sen alkuperäisen teoksen kanssa. Mä on tavallaan ehkä tekijänoikeus taantumuksellinen siinä mielessä, että mä koen, että, että tekijänoikeuslainsäädännön tämmöinen eetos pitäisi ikään kuin palauttaa vanhoille juurilleen. Ja että, että ne, ne perustelut, miksi näitä asioita on alun perin lähdetty säätämään lakiin, niin pitäisi tunnustaa nykymuodossa. Toinen asia on sitten tämä, että, että, että lainsäädännön tulee tiedostaa teosten välinen genetiikka. Mä voisin avata sitä silleen, että, että yleensä pidetään tunnettuna faktana, että merkittävä, jos ei kaikki kaikki meidän tota, niin kuin taidehistoria, oli, oli kyse ihan elokuvista tai, tai kolumneista lehdissä tai mistä tahansa, pohjautuu tavallaan edeltäviin teoksiin, jolloin mä katson, että, että tekijänoikeuslainsäädännön täytyy tiedostaa tämän niin kuin teosten luonne eikä kieltää sitä niin kuin nykyään. Ja tässä oli nämä oleelliset. Mä myös Helsingin vihreiden kunta, kuntavaaliehdokas. Moi kaikille. Mun nimeni on Ossi Mäntylotti ja mä olen kunnallisvaaliehdokkaana Helsingissä kokoomuslistalla. Ja mun iskulauseni on ollut se, että huono tietotekniikka on työpaikka kiusaamista ja mä haukkuu mun, kokoomuksen tietojärjestelmän mieheksi. Tämä tekijänoikeusasia, niin se on, se on niin tärkeä asia, että sitä pitää voida keskustella myös ilman tai huolimatta siitä, että on vaalit. Ja tämä tilannehan on se, on se että niin kun, tämä nykyinen järjestelmä ei toimi. Me tarvitaan täysin radikaali uudistus. Me tarvitaan sellainen uudistus siihen, että me pystytään edelleenkin niin takaamaan se, että niin luovalla työllä pystyy niin itsensä hankkimaan itsensä elantoon. Mutta samalla nämä jäykistöjät, rakenteet ja mekanismit, mitä siellä on, niin ne täytyy pystyä purkamaan ja siitä pitää pystyä niin nähdä esteet ja purkaa. Mä olen nähnyt sen hirveän positiivinen asia, mitä piraattipuolelta tuli näillä asioilla julkisuuteen. Mutta ikävä kyllä minun todettava se, että niin kun pirateilla on äh, jokseenkin tällainen idealistinen lähestymistapa tähän asiaan. Eli heidän esittämänsä ratkaisukenttä eivät ole tota <clears throat> oikeasti tosielämän toimivia. Mä annan yhden ottaa esimerkin tästä tosielämän ratkaisusta. Äh, kun ollaan puhuttu siitä, että ihmiset pystyy elättämään itseään sillä tavalla, että pistää, pistää Googleen mainoksia, jolloin Google hakusanamarkkinointi äh, saa Hakusanamarkkinoinnista tulevilla tuloilla saadaan itselle tuloa, kun tuottaa blogia tai muuta vastaavaa. Ja mä oon, mä oon itse tehnyt sitä. Mä oon tuottanut sisältöä, sisältöä tota, tuottajana ja päätoimittajana julkaisen sarjakuvassa, joka on ilmestynyt 10 vuoden ajan, joka on vaalitalolla nytten, ja siinä oli koko mainokset. Alkuun meni hyvin, mutta sen jälkeen kun siellä alkoi tulemaan niitä klikkauksia, niin yhtenä päivänä Google vaan sulki sieltä mainostilit ilmoitti, että niinku pennikä ei makseta. Ja ne nyt, nyt sitten niin tappelemaan tämän suuren amerikkalaisen yrityksen kanssa 150 äh, taalasta, joka sinne oli kertynyt. Ei onnistu. Paperilla kaikki on helpompaa. Hei, Jyrki Kasvi, entinen toimittaja, oikeastaan kirjoittelee kyllä mediaa edelleen entinen tutkija, tai oikeastaan nykyisessäkin duunissa, niin joudun tekemään tutkimusommeleita. entinen kansanedustaja, sitä mä en tee nykyään, öö, nykyinen tiekin tutkimus- ja nykyinen Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Ja aktiivinen on ehkä kaikissa näissä rooleissa ollut myös tässä yhteiskunta- ja tekijänoikeuskysymyksissä keskustelussa iso ongelma on ollut se, että viestintyöt on ammuttu välittömästi, kun on saatu näköpiiriin, koska onko ajateltu, että se, että joku kertoo, että aurinko nousee, niin se on jonkinlainen aurinkon nousu aatteen edustaja, vaikka se, sille nyt ei vaan mahda mitään, että se sieltä kerran vuorokaudessa tai vaarannasta no, pöllähtää esille. Ja tämä digitalisaatio kehitys, joka meidän yhteiskunnassa on ollut käynnissä jo pitkään, niin tämä tulee romuttamaan monet vaarat bisnesmallit aivan samalla tavalla kuin kirjapainotekniikka robotti varat polttomoottori robotti varat bisnesmallit. Me äh, on ollut vähän samanlainen tilanne kuin jollain hevostallin, hevossiittolan omistajalla, joka näkee auton, että, että kauheat, kauheat autot pitää kieltää. Samalla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia, uusia bisnesmalleja. Pystyykö vanhat toimijat tarttumaan niihin vai meneekö ne nurin, niin se nähdään, näyttää valitettavasti siltä, että että ei vain ääniheteollisuudessa, vaan myös elokuvateollisuudessa, TV-teollisuudessa, kirjoituksessa, kaikissa kulttuuriteollisuudessa ollaan näkevässä tämä, tämä sama kehitys. Kun ajatellaan, mitkä, mitkä sitten olisi toimivat immateriaalioikeudet, niin niiden pitää lähteä tietenkin vallitsevasta toimintaympäristöstä ja sillä pitää pyrkiä yhteiskunnan kokonaisetuun, eli tämän kulttuurin luomisen, kuluttamisen ja hyödyntämisen maksimointiin. Ja ne kaikkien kolmen yhdessä. Eli että olemassa olevia teoksia voidaan hyödyntää uusien teoksien tuotannossa. Tekijöille syntyy siitä kannusteita luoda uutta, mutta myös kuluttajille syntyy sellaisia, sellaisia sellaista olosuhteita, joissa he voivat mahdollisimman paljon kuluttaa kulttuuria. Että mielellään vertaan tätä siihen tilanteeseen, kun aikanaan luotiin patenttijärjestelmä, jonka tavoitteena oli nopeuttaa ja kannustaa uusien keksintöjen leviämistä. Eli annettiin määräaikainen yksinoikeus hyödyntää sitä keksintöä vastineeksi siitä, että se dokumentoitiin ja julkaistiin. Ja sen, sitten sen suojain jälkeen kuka tahansa saattoi hyödyntää sitä. No sen jälkeisenä vuosikymmeninä ahkeran lobbauksen tuloksena patenttijärjestelmästä on tullut tämän alkuperäisen tavoitteensa irvikuva, koska suojaajat on pidentyneet ja samanaikaisesti teknologia ja kehityssyklit on nopeutuneet. Eli kun patentti vapautuu, niin se on yleensä ja käytännössä aina ja silloin museotavaraa. Mutta silloin kun patentijärjestelmä luotiin, se oli todellakin kannuste, jolla saatiin ihmiset ja yritykset dokumentoimaan uudet innovaatiot. Miten kuntavaalit sitten liittyy tekijänoikeuksiin? Me istutaan kirjastossa. Esimerkiksi kirja kustannusbisnes ja lehtien julkaisubisnes on sellainen, joka tulee kokemaan radikaalin rakennemuutoksen seuraavan 10 vuoden kuluessa. Ja voi hyvinkin olla, että kymmenen vuoden kuluttua tämä talo on tyhjä, tai sitten täällä on joku ihan käyttötarkoitus. Me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi paperikirjan digitoimiseen kuluu noin 10 minuuttia. Me ollaan itse asiassa järjestämässä yhdessä muutama toimijan kanssa ensi syksylle tai tälle syksylle sellaista e kirjaseminaaria missä yksi demonstraatioista on se, että otetaan yksi kirja, leikataan selys leikkurilla auki, työnnetään standardiin, tsak, tsak, tsak, tsak, tsak, 10 minuutin päästä sulla on PDF siitä tai mistä tahansa, mitä tahansa tiedostomuotoa, joka voidaan panna jakoon. Nyt Jyrki pitää valottaa, nimittäin niin sä, nythän sä äh, esität tällaisen niin, tota, <clears throat> äh, esimerkin sitä, millä tavalla tällainen äh, copyright voidaan rikkoa. Eihän sitä, siis sähän voit lainata kirjan kelle tahansa kaverille. Joo. Ja sä voit myös niin kuin digitaalisen kopion lainata kelle tahansa kaverille. Mutta eikö se just kertonut niin menetelmä, millä tavalla sä pystyt rikkomaan tämän tekijän suojan? Tässä tapauksessa kirjan sellaista tässä kohtaa huomattakoon, että yksityisiä on todellakin saa tehdä. Mm. Tässä ei ole Eikä ole sanottu, että se pitää olla se yksityisen kokeen, pitää olla paperilla. Mm. Mm. Että esimerkiksi niin tämä imatralainen lukiolaispoika, joka kyllästyi raahaamaan kuolleita puita rekussaan, missä niin hän skannasi kaikki koulukirjansa ja nyt se taitaa vaan pärjää. Totta, voisin juurikin lisätä tuohon sun tähän kuvassa hyvin näitä patentteja ja tavallaan sitä ideaa. siinä patentti- alkuperäisessä ideassa oli myös se, että, että ikään kuin sit, jos perustaa uusi yritys, niin siinä ää, ikään kuin rahallisten investointien kanssa samalle viivalle voidaan tuoda tämmöinen idea, joka on enkapsuloitu tällaisen mm. patenttiin, jolloin ikään kuin tuodaan niin kuin, ää, saada jollain tavalla mätsäämään se homma siinä. Ja, ja tavallaan se vanha idea näkyy edelleenkin siinä, että, että patentteja arvostaa eniten niin kuin sijoittajat, juristit ja, ja sellaiset ihmiset, jotka ei teknologiasta muuten niin kuin on hirveän terve. Ja ää, patentteja käytetään niin kuin tällä hetkellä ää, muun muassa siihen, että, että kun mitataan eri ää, alueiden innovaatioekosysteemien ikään kuin tehokkuutta, niin se patenttien määrä ja laatu, niin se on niin kuin yksi keskeinen mittari näissä asioissa. Sitten se, että kun näitä patentteja tavallaan niin kuin sanoit, niin se alkuperäinen idea oli se, että, että ikään kuin se patentti niin tuota, puetaan sellaisiksi sanoiksi ja, ja, ja sellaiseen muotoon, että se olisi ikään kuin toistettavissa. No nyt sitten tavallaan tänä päivänä patenttijärjestelmä toimii sillä tavalla, että, että jos, jos siinä niin kuin keskeisessä roolissa on joku tietty esine tai, tai laite, niin se koetetaan ilmaista sellaisilla sanoilla, että kukaan ei sitä niin kuin ikään kuin sieltä hakemalla löydä. Eli tavallaan koitetaan mahdollisimman paljon käyttää kaikkia kiertoilmaisuja, jolla tavalla niin kuin sitä patentista tulee mahdollisimman niin kuin vaikeasti, vaikeasti löydettävä ja vaikeasti replikoitava. Ja sitten niin kuin, sit on vielä niin kuin yksi ongelma, joka liittyy näihin patenteihin niin on se, että, että kun teknologiahan voi, niin kuin ikään kuin jos sulla on joku tekninen piirustus tai joku muu, niin sä voit absoluuttisen täydellisesti kuvata sen sun Mutta sitten se patentti, nehän kuvataan niin kuin verbaalisesti, niin, niin tavallaan siinä sitten niin kuin voi olla sellaista epämääräisyyttä, eli tavallaan se suojaa sellaista niin kuin tarkasti määriteltyä asiaa niin semmoisella epämääräisellä tavalla, niin, niin siinä voi tulla ja, ja tuleekin niin sitten erilaisia vaikeuksia. Ja, ää, se näkyy esimerkiksi siinä, että no Euroopassa tilanne on ehkä vähän parempi, mutta Amerikassahan niin kuin on kovin tyypillistä, että, että tavallaan että jos on joku yksi patentti jostain asiasta, niin kilpaileva korporaatio voi sitten ikään kuin patentoida siitä vierestä mahdollisimman läheltä niin eri patentteja, jolloin se niin kuin raja niiden patenttien välillä, että mitä ne suojaa, niin käy epämääräiseksi, ja sitten päästään erilaisiin niin kuin yhteisiin diilailuihin. Ja, ja loppujen lopuksi on niin kuin tästä patenttijärjestelmästä, että kuka siitä hyötyy, niin siitä hyötyy juristi. Mä voisin tavallaan lisätä sen, että meistä jokainen on varmaan, jos on vähänkin tuota teknologiauutisointia lukenut viime aikoina, niin ollut todistamassa, että Apple ja Samsung älytöntä patenttikistaa, joka on omiaan haittaamaan selkeästi kuluttajamarkkinoita, koska sinne syntyy, syntyy vääristymiä, kun aivan naurettavin perustein on myönnetty patentteja just siksi, että no, patenttivirastot ei välttämättä osaa käydä läpi näitä patentteja, ne osaa arvioida teknisestä näkökulmasta niiden merkittävyyttä. Sitten toisaalta ohjelmistopatenteissahan on ihan omat ongelmansa. Onneksi meillä ei ole Euroopassa niitä toistaiseksi. On Euroopassa on noista tuotohjelmista, tuota menettyohjelmista, patenttiohjelmista? Tuota no, no mutta mä en ole niitä nähnyt vielä oikeudessa tota, sovellettavaa. Euroopassakin. Oi luo, ja nythän ei nyt taas tota, näitä patentteja ajaa läpi, mutta tota, mutta yksi merkittävä ongelma patenttijärjestelmässä on just se, että, et niitä myönnetään ihan liian helposin perustein. Et ne ottaa just tämmöisiä aivan älyttömiin kiistoihin, mitä me ollaan todistettu, jotka sitten haitta, haitta, kuluttajan näkökulmasta haittaa ja on oikeastaan vain suurhyritysten tapa hoitaa itselleen monopoliasema, mikä ei ollut missään nimessä tavallaan se niin patenttijärjestelmän alkuperäinen idea. Uh, mutta palataanko tähän tekijänoikeusteemaan, niin ei tämä ihan tuota... Joo, joo. ottaa puheenjohtaja, voisi ottaa sen verran, että tähän alkuun, että ollaan yksi